Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video di Cyberpunk e mm, ci eravamo lasciati l'ultima volta qua, quindi andiamo mm, Musica, dove devo andare dall'altra parte a quanto pare Ma tra l'altro c'è qualcuno con me? No, sono da solo Come si gira? Così, spero Pertanto se qualcuno sa come si fa ad andare in terza persona me lo potete scrivere nei commenti perché io non lo so. Quindi andiamo da questo tizio. Come si esce ora? F hai scoperto? Dobbiamo incontrare il maelstrom. Sì. Allora, Dex ha già pagato i maelstrom per quel bot corporativo. Il problema è che non so se saranno disposti a cederlo. Ha pagato in anticipo. Oh, cazzo. Eh, d'accordo, andiamo a recuperare il bot. Hai già un piano? Dubito che filerà tutto liscio. Stiamo parlando dei Maelstrom. Ah, il mondo delle gang non è così difficile. Il forte sopravvive. In altre parole, fotti o vieni fottuto. Allora, nella tana dei cyborg. Andiamo. Andiamo da qui, bastardi. D'accordo, bussiamo alla loro porta. Vediamo Quindi. se aprono. No, direi... Ah no, noi dobbiamo andare. Odio questi stronzi di Borg. Proprio loro dovevano averlo. Sono una gang come le altre, no? Prendi i Valentinos. Seguono la parola di Posso Dio passare attraverso no? L'onore significa qualcosa per loro. Sai che cosa vogliono, come la ottengono e che cosa li fa incazzare. Con i Maelstrom invece non si può mai sapere. Forza, facciamoci sentire. Cosa dobbiamo fare? Chiama la gente della Militech. Ingancio! Dobbiamo muoverci! F. Sono Stout. Inizia pure a dirmi come hai avuto questo numero. Non so soltanto il tuo numero. Ingancio! So anche che hai perso un comando. Dobbiamo muoverci! Aspetta. Ehi, fallo tacere. Dimmi cosa sai, non farlo. Cosa devo fare? No, non qui al telefono. Incontriamoci e trattiamo. Non capisco cosa devo fare. Trazziamo. D'accordo. Ah. Prima uscita dello skyline verso il mid. Nel canale sotto il campo. Non ti conosco. Vogliamo parlare con Royce. Ci manda Dex. Vediamo se si può raccogliere qualcosa. Tipo questa roba qua si può raccogliere. Ah sì. Mi sembrano ben preparati. Mai vista una fabbrica alimentare con sistemi di sicurezza del genere? Ah, deve essere la roba del convoglio. L'avranno depredata come iene fameliche. Hai qualcosa di Royce, il loro boss? Ne ha parlato Dex. L'ha definito speciale. Aiuto. Cosa ho fatto? Ho cliccato F per sbaglio. Ah sì, no, non de devo premere F. Cosa sto facendo? Sai, ho un pessimo presentimento, Jack. Sì, beh, questi tizi non scherzano affatto. F mia. Ah. Cosa sto facendo? Aiuto, non capisco niente. Vince il golero! E io che pensavo che oggi mi sarei Andiamo! Aiuto, cosa sta succedendo? Alt. Ah, questo qua è il mio amico. aiuto, io non mi, mi devo curare. Non sto capendo niente. otto di vita. E ci vedranno. Senti, non è che... lo so che non esco vivo da qui. GG. Carica ultimo checkpoint. Mm, non avevo capito cosa devo fare, in più mi sono fatto esplodere sta granata addosso. Arrivarami! Sei ferito! Qua c'era la granata. Che è successo? Alt. Oddio. Tra l'altro se volessi la katana come la prende la katana? C'è tipo un inventario. Inventario. L'ho sbagliato. Poi si torna indietro, esca. Voglio mettermi la katana. Ora. Ah, che bella la katana. Non esci vivo da qui. vedo. Merda, sono belli modificati. Ah, sono morto. uh, X così mi curo tanto vediamo se ho raccolto qualche se ehm, non la katana allora la katana mettiamocela qua così non, non dà più fastidio qui ho raccolto qualche pistola no sto guardando eh, fa niente questo lavandialetto F prendi cosa stai facendo assegna una granata allo slot rapido gadget da combattimento all'inventario per accedere più facilmente durante il combattimento ci continua inventario accesso rapido consumabile, niente ma io sono ancora senza maglia come si fa ecco l'ho messa quindi adesso dovrei avere un po' di armatura tra l'altro

ok l'ho ucciso. raccogliamo della roba da qua se ce l'ho questo qua è qualcosa che devo raccogliere qui c'è qualcosa devo andare là ma non smetti di dire queste cose qua che non sono vere Sono entrato qua, entro nell'ascensore. La festa è finita! Occhio! Hanno delle granate! Oh, così se ne va. Intanto curiamoci. lui sta sparando ma non so chi ha questo tizio qua Ancora tutto da un pezzo ricevuto un nuovo oggetto fammi vedere sto oggetto io arma, voglio il mitra io. Cosa stava facendo non lo so però. Perché non mi andava avanti. Ma raccogliamo questa roba qua, ricevuto un nuovo oggetto, chi se ne frega. E eh, guarda che cos'ho. Cos'è che si sta sorriscalda? Concentrati! Avete fatto un grosso sbaglio! Allora, prima c'era della luce, adesso non si vede più niente. Cosa devo fare qua? Non so. Ancora nulla. Non c'ho voglia di leggerli. Allora, trova la valigetta di la TED, modello MT0D12, logo della Militech. Vediamo un po' questa carolina. Quindi, ora, cosa devo fare qua su questa roba qua? Adoro i giocattoli nuovi. Pura poesia tecnologica. Ho un gran pezzo di hardware. Mi sento come il giorno di Natale. Mm. Dobbiamo trovare un'uscita. Tanto ci, ci prendi il flathead. Prendiamo questo. Ho tutto. Il bot e il controller.